أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Oh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي علي حي على الفلاح حي على Om oh.